Dzień dobry. Właśnie ukazała się świetna książka Negacja w języku, tekście i dyskursie pod redakcją Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz i Bartłomieja Cieśli. Piszę w, tym, w tej książce jeden rozdział, który można by nazwać rozdziałem o filozofii negacji, filozofii e, protestu e, i filozofii buntu. Ale także dotyczy to zjawisk z pogranicza logiki i pragmatyki tekstu. Serdecznie zapraszam do lektury. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w najlepszym wydaniu.